فالإسلام هو ما مظهر فقط الإسلام دين سمح يعني زول اللي بيركبوا عليه معناه زول هدي ورضي يعني المسلم ده زول هدي ورضي زول هين ولين وزول بيرفق بالناس وزول يتعامل مع الناس معاملة كريمة في اي حاجه بيلقوه الاول ما زول ذاك اللي في الباب وما عارفين انه حي ولا ميت ولا هو ذاك الزول اللي بيتعامل مع الناس تعامل شن واحد قبيل قال في في المسجد الموبايل حقه ضرب قال قام عليه واحد بدقن قال من ناسكم اي دقن من ناسنا اي دقن لعنه الله عليه قال سباني سب يا اخي تقول قال اصلا ما انا ما ما ضرب موبايل كانه ضربت طلقه قال لي أزهر يا أخي ما تقول لي أقفل والدور الجاي أعمل لي كذا وتوجيه الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل بال في المسجد شوف التوجيه كان جميل كيف